Bonjour. Vous êtes Maya Vous attendez. Entrez. Salut Nicolas. Je vais bien. Non. Pourquoi Ne viens pas maintenant. J'attends Maya, la fille qui me lit. Oui, j'ai posté une annonce. thank you Vous avez trouvé la rue facilement Oui. C'était un bon quartier. Quand ma femme était en vie. Voulez-vous quelque chose à boire Du thé Du café Non, merci. Voulez-vous vous asseoir Parlez-moi un peu de vous. Je suis venue d'Italie, il y a deux mois. J'ai trouvé un logement pas cher, mais... Ma femme Monica était italienne aussi. Puis-je commencer, monsieur? Giulietta era esattamente il genere di ragazza di cui avrebbe potuto innamorarsi. Doveva darsela a gambe e sparire, prima che fosse troppo tardi. Mancava meno di un'ora alla prima. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis seul. Depuis que ma femme est morte. Je t'avais dit de ne pas venir ici, Nicolas. Tu es fou de ce collier je ne le donnerai pas pour le mariage de ta sœur. C'était le collier de Monica. Terriblement cher. Il doit valoir 10 000 euros. Si ta sœur veut quelque chose, pourquoi elle ne m'appelle pas Quand est-ce que tu vas me payer T'as toujours pas payé le mois dernier non plus. Alors si t'as pas d'argent, va temps. Je pars maintenant, monsieur. Je viens envoyer des pochons. Maya Oui. Avez-vous apporté le bijou avec vous Je ne peux pas vous donner plus de 50 euros.